Okay, let's go. Uh, uh, Sevilla Inglaterra Tres horas y media tirando millas y cogollos como piedra Ojo por ojo y el niño se hizo hombre Con él no joden, solo pasa de rollo pasa de raya y pasa de pastilla fuma por las pastillas, te paso lo que te trilla Cuando y por el medio todos son colegas No me fío nada de ellos, no los vi en la pobreza la cachereza si es que temes que alguien venga y te ponga las cartas sobre la mesa y que pensar se pierde todo entre rejas Los dineros, los negocios, las parejas requieren tiempo si quieres que crezca como tu ego de zorra Ni media vuelta, apretando las tuercas sin pensar lo que venga La bondad te ciega en este mundo de mierda Lo personal, primo, porque si jode está cierto en el cráneo solo queda un destino Para cada uno de nosotros cargas de conciencia hasta volverse loco Este alguien, ese es el ocio Loco hace tiempo que no veo a los míos y del resto desconfío, buscan beneficios sacrificio próprio Yo melancólico, más fumeta que alcohólico Jodiendo los públicos, virus mental irónico Loco hace tiempo que no vean los míos Y del resto desconfío, buscan beneficios propios Yo melancólico, más fumeta que alcohólico Jodiendo los públicos, virus mental irónico Loco hace tiempo que no vean los míos Y del resto desconfío, buscan beneficios propios yo melancólico, más fumeta que alcohólico Jodiendo los públicos, virus mental irónico Dinos a la cara lo que raja por la espalda Vigila que nunca porque vuelan puñal la sangre corre y ensucia la fachada Con tu cara de facha, malas rachas pa' mañana Niños de 12 con más maldad que 20 Te buscan en tu puerta para que te achante Quieres vivirte traficante no te cagues cuando lo tengas delante El barrio es chungo por culpa de la pobreza El padre no ve dinero y le duele la cabeza Bebe alcohol y a la madre la paliza No hay dolor para un pobre hecho triza Otros con la droga juegan como golosina Entran en depresión por no pagar la cocaína Tienen que escapar pero su vida no tiene salida Terminan muertos arrastrados por una esquina Yo no doy consejos ni me importa para nada Me preocupo de mi vida que hay una y se acaba Deberías hacer lo mismo y dejarte de que no hay tiempo para tonterías, ya las alas. Loco hace tiempo que no vean los míos y del resto desconfío, buscan beneficios propios. Yo melancólico, más fumeta que alcohólico, jodiendo los públicos, virus mental irónico. Loco hace tiempo que no vean los míos y del resto desconfío, buscan beneficios propios. Yo melancólico, más fumeta que alcohólico, jodiendo los públicos, virus mental irónico. Puta,